nze jakana suleiman nadduli atera mutabani w'olutabaalo nga nsinzira luweero bulemeezi ngaessaza lya ssaabasajja kabaka egundiivu eryabalya nnaka njagadde kutegeeza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channels zonna eziteekeddwa okubaako omuntu wakalira n'assaayo ebirowoozo bye ebitali mukkakibwa yeddokere nky okugamba nti tuzze kuwansiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba nakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitulagana ku ggwanga political social economic ne religious ku lw'ensonga nti eggwanga tulibomba mu katonda tuyinza kukirekayo naye abaffe ate okwewomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obuwera 111112 obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuweereza omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinziira ku online medias uganda Ah, tulaba ku online medias uh, uganda uh, youtube channel oh, yaffe eno eyasalawo okuba nti ekuleetera uh, abantu ab'enjawulo okuba nti balina etafaali ya ddene lye bagasse ku uganda uh, mu bantu bano be tubeera nabo uh, tubeera no eh, honorable uh, jakana uh, sulaiman nadduli uh, mutabani w'omukulu uh, haj abdul nadduli uh, ah, mbabuuzaako mwenna abawangaalira e boston abawangaalira e kuwait abawangaalira e saudi arabia abawangaalira ah, mu afghanistan abawangaalira waliwo omukwano gwange yankubidde ali norway naŋŋamba nti omukulu jakana nadduli uh, ebintu byayogera nti hey, bintu birungi nnyo nnyo nnyo nnyo ah, ngenda maaso n'okutumira ah, bamuyita dr karim moses ah, dan banabita anantu balina amanya honale bantu balina amanya ken media fresh media kawich ronald abo nno bantu bo bakwagala nnyo joseph jagulu brenda nalubowa Um, uh, muvunyi alufonso awalo ne yagambye nti senga mukwatagana no uh, no HT bwa uh, uh, lutamaguzi semakula honalebo mm. ne e magere mm. ne muwabula muganda wamwe Robert Chagulani mm. nti ekintu kino kijja kuba kyamaanyi nkwaniriza okonola emidia z'Uganda babuuzeeko bonna bana online medias uganda mm. nate ensanyusa okuddamu okukolesaganya obwanga nammwe mu mm. ngeri y'okuwansiganya kw'ebirowoozo bayibu kyaga nti owange gwe daniyeri bikka ku bigambo sinaakabonero ku kitabo mm. kubanga ekiseera ky'enkomerero kiba kinaatera okutuuka wagenda kubaawo okuddingana embiro n'okumanya kulyeyongera ekitureta ku online medias uganda kuddingana kwambiro olw'obutegevu bw'eggwanga bwe bwetaaga mm. nti abaffe ensonga zino ezigwawo zeetaaga magezi ki hmm. agatali g'omu nti gansibo hmm. wabula okukeera enkyoga nti tuwabulagana ku lweggwanga lyaffe uganda hmm. naye specifically ng'otuuse nabuufu gy'osinziira nga nze muzukulu wa kijje asinzire bubiro kyaggwe mba wa kika kya mpeewo bwe mmala okwetegeera nti ndi muganda awo ne nneekola embrance y'ekigambo uganda mm. nesinza kera nkya nti ndi munna Uganda ate ne ndyoka netegera nti ndi muganda that is impossible mm. aye kibira opposite sokereri ee mm. kale mucho obuvono obuddo bwaffe mu mm. nkola yemu bwetuteekeddwa okutunuulira kula eggwanga lyaffe uganda eryawamu mm. naye nga mucho n'abagazi emembe gya katonda emirungi okubategeeza nti abakkiriza mu kyetuyita unity in diversity mm. kyekigenda okuvamu ekigambo federal system mucho mm. ate era tutunuulira obuweereza bwaffe obwa kyetuyita individual merit nga tujjemu principles essatu mm. omukulembeze zaateekeddwa okutambula nazo omuli kyetuyita nti talina ddiini talina buwangwa talina mukwano wabula atunuulira kituufu mukyo n'abagalisa emirembe gya katonda emirungi n'okuwuliziganya kwaffe nga n'ebibuuzo binaaba bitambudde disclaimer still will be nti sinza asembayo ate era siri profesa mu kujjaku okuwa ebirowoozo wabula kuba nti nina bulumi ku ggwanga n'abantu abalituulamu nabwakityo buli nnabyabufuzi yenna gy'ali asooke kukulembezesa ekyo not principles ezimirizaawo ebibiina n'abagaliza emirembe gya katonda emirungi ndoza mwewuliriddeko ah, honalebo nze, nze, nze kulanga nja muyita president okubanga abantu ah, waliwo olugero ah, mu luganda bagamba oba lugero abangi simanye basonga wekitera okukola ki okwabikira kati abangi baba bagambye nti nno 226 Hey, batunuddeko keno mu luweero ate ne bajjayo honalebo jakana naddulyokujja kuba president nzaani agaana mba muyaza amaanyi gamba nti no nange sija muita president era nja muita president paka mukaga wanatuka olunaku olwaleero uh, mefuga ga Uganda nga tuweza emyaka 5 mu mwenda bukyanga tuva uh, bukyanga twe, twe, ah, tuva tuva mu mikono jabali abazungu olunaku lwali bwe luti ne tulaba union jack bendera eyongeka uh, ne tulaba nga bendera ya Uganda flag uh, okulaga nti nno tumaze okwetongola okwe, okwe okuba nti kati tufuuse ggwanga nga tewakyali watutegeerera abaffe njagala kubuuza honalebu ddala twefuga oba nedda banna online medias uganda nja kusooka okubategeeza nti ensonga gye twogerako erimu ebiti bibiri mm. naye nga tonategera kiti kisooka letusaatukira ku kyakubiri hmm. ekisooka mukyo nti nations ziri bbiri hmm. forever since okujja okuzimbawo ekigambo uganda hmm. uganda kyakubiri ku kigambo buganda nabwokita sovereignty y'obwakabaka bwe buganda teyinza kulinnyibwako n'ososoza sovereignty y'ekigambo uganda mm. ekyajjo jjuuzi mm. ekyakaweza obuweza emyaka ttaano mu omwenda mm. so nga ate olwaliro buganda gye myaka lunaana abiri mu gumu lunaana abiri mu gumu ono waataano mu mwenda ono yazaala oli era birowoozo by'ono mm. oli okulabikawo mm. ate nga mutego gwa muzungu okkeera enkyo tuteeka wali mukye kirimu ekikulu nti awatali ndagaano tewabeerawo kigatta kintu ekyo tetulina zetutunulako kale gwandaba ku online medias njaga kukuzzaayo mwaka olukumi ebibiri olwerero okuvira ddala ku ssekabaka kintu mm. bwe tuze tutambula mu kugezaako kw'obufu bw'obwakabaka bw'e buganda mm. nga tumidde ku nsonga ze tuyita ettaano obuwangwa obulombolombo empisa olulimi ne nono mukyo kyetuzize tutambuliramu mu buufu obwo tugattako ekyomukaaga kimu bwe buweerezeganya obuzize butambulira mu house of common ne house of lord nentegeeza obwakabaka bwe buganda n'abaganda basigalidde otutegeera ebigambo ebibiri kyetuyisa house of common bwe buyinza obuva gye tuli mu bakopi mu buweerezeganya obugwera mu katikkiro okuva ku mwami ow'ekyalo ow'omuluka ow'eggombolola ow'essaza ow owa owesaza yasembayo netugwera mu katikkiro ssaabasajja kabaka bwe twogera ku kyetuyita hairake eya house of lords twogera ku ssaabasajja kabaka yekkenyini abataka ab'obusolya abalangira n'abambejja bajjajja ab'emituba ne be tuyita bannaalinnya kwogattira n'abala bannamasoni mu hairakizi zaabwe ez'emyoyo nabwo kityo gwandaba buganda ezze etambula ng'esejjera okuva mu mwaka gw'olukumu ebibiri olwereere hmm. okutuuka mu mwaka gw'olukumu olunaana mwenkaaga mu ebiri grant hmm. ne speech watuukidde mu ggwanga uganda buganda mu kujja nga tusejjera kyatwala emyaka asatu mu ebiri omuzungu okuba nga atuuse wano okuba nti buganda tugenda mu ndagaano y'obukuumi gye tuyita protectorate yatuuka lukaaga lukumu lunaana nkaaga mwebiri mm. ne tukola endagaano lukumu lunaana kyenda mwene embereberye buganda mm, mm na muzungu mm. emyaka asatu mwemeka mwebiri kaakati emyaka asatu mwebiri egyo gyakuteekako nnyo amagezi mu maaso ogitegeere gyazaalako abasaki mm. bwajja naavaawo emyaka asatu mwebiri egyo mm. tugenda mu ndagaano y1894 eyali egabana obuyinza wakati w'abali ne buganda so si uganda uganda tekiriiyo wabula tulina states endala nti gyeziri ezitanaba kubaawo wezituula kugamba nti twegattira awaki tuteekewo ekigambo uganda endagaano eyo yali egamba ki mu protectorate ya bungereza gyeri buganda twagabana bino era nitumuteekako ekkalw egamba tya tetujja kukyusa buwangwa bwaffe tugoberere bwammwe ekyo kimu ennono yaffe ejja kusigalawo kyakubiri ekyokusatu kye tuyita empisa zaffe zisigalewo ekyokuna lulimi mm. n'obulombolombo kyekyokutaano ekyomukaaga ekyamugattibwamu mu ndagaano eyo kwe kkuuma administration yaffe n'esigaza n'amannya gaayo mm. kye twamugattako egyo kye twamusaba bwe buyigirize bwagenda okugatta ku ggwanga buganda n'amagezi ag'ensi bagatambulamu kye tuyita tekinologi kubanga agenda otusisinkagana wano newankubadde twali bagezi nnyo twali tetumanyi kusoma na kuwandiika wabula nga twogereza mu bubonero ontegedde bulungi kaakati ebintu ebyomukaaga hmm. twajja tutambula nabyo mu ndagaano y'olukumiolunana mu ekyenda mu ena ne tuyingira mu ndagaano y'olwenda nga wesesa emyaka mukaaga eyawa obufu bwabiri n'okugattako administration endala nti buyinza kiba mutadde mu ngalo zaffe obulala endagaano y'olwenda neewa omuzungu obuyinza okuva mu kyetuyita kar king african rifles hmm. amajago ntugakwasa bungereza naye mukugikwasa bungereza bungereza ate yo kyetwagigamba nti tukiwadde obukuumi obwo kabaka ajja sigaza amagye agage agamutambulirako nga bwe tulina pgb olwaleero mm. naawe agagotandika okugazimba mu nzimba yeemu naye omuzungu si yali asasula amagye gali yasigala saabasajja kabaka mu bwakabaka bwe buganda yasasula amagye aga ga king african rifles amakulu nti twawa obukuumi nga bwe tugenda nti obukuumi bwe buno mm. gezaako tukuumiramu ebyo ng'otubabazisa baganda be abalala bakyeruppe abayinza ottabala obwakabaka bwe buganda mm. kyovula nti omuzungu yayiga bingi mu buganda ne buganda neyiga bingi ku muzungu akabasa we kali bwe bunyage ate omuzungu mu dikoyi watandika okufuna obujja ku bwakabaka bwe buganda gyemitego mm. gyeyajja tutega yegigenda okutegeerebwa okujja ne tusibira ate mu kigambo uganda so nga tusanga ne sovereignty nga buganda state ekitaali kigambo uganda nga tukola naye endagaano ontegera bulungi kakati bo tibo tuzize tambula okuva mu ndagaano eyo ey'olwenda mm. omuzungu n'atandika ogitunamunaga nti ah, buno bujja eggwanga lino mu statesi zonna ze tuyiseemu ataano mu ebbiri lino yaataano mu ssatu tetulina we tuyise wonna watukoseza nsobi yakugamba kigambo protectorate ziri zonna territories ate colonies dwaki bano bateeka mu nsonga eyo atunulira endagaano y'olukumi olwendo olweri gye twasooka okukola gye twaddako ey'okubiri n'agifunamu obujja n'agala tukendeeze obuyinza n'amaanyi mu sovereinty ya buganda natuletera order in council lwenda mu ebiri neetandika otutematema endagaano y'olwendo eyasooka okukendeeza obuyinza bwa ssaabasajja kabaka Mfuna bulungi? Mfuna unare. Kakati bo tuzize tutambula bwe tutyo. Emyaka asatu mwebiri gikomawo wano soko tegere kino. Mm. Nti emyaka asatu mwebiri okuva mu mwaka lukumuna na mwenkaga mwebiri omuzungu yamala wano. Yali amaze okwetula states zizo nezi sigalidde ngazitegedde obuvo bwazo n'obuddo. Naga nti abaganda bano gendo yingira mu ndagano ya protectorate eno baji tusamulwa essence eyo kubako kibatunulira ngo bwango bwabubuli obukulu. tujja kubukuuma naye emitego tugitegere munda <laughs> kaakati omuzungu jjukira twegatta naye mundagaano ey'olwendo ey'okubiri hmm. olwereere naye atandika okuzimba ekigambo uganda indairekiti nga takitegezezagambo bimu hmm. nti ssaabasajja kabaka nsaba okukiza olusozi uno kampala abantu bano gye tuyise n'aba beetodde mu kingdoms endala hmm. nze nja bba kuŋŋanya mbagatta eri sijja bbagatta ku buganda tutandika ne toolo lwenda olwereere ne tuddako ankole lwenda mugumu ne tujja mu istani lukumu lwenda esatu ne tugenda mu kigeze vyabakigavamu besije lukumu lwenda kumi ne tujja mu west nairo ne mmadi lukumu lwenda kumi n'ebiri lango naacyoli ne beegatta lukumu lwenda kumi n'ena ogwabirimu omukaaga kalamoja eyaja ne tusembyao bunyola asatu mu esatu ekyagisembyao ze mashollo ezaali ziri mu kitundu ekyo ekizaokwetta n'okutabalira kw'obuyinza obw'amaje bwe bamala okuzimba ekigambo ekyo uganda bwe baty omuzungu yajja akikola obulagaano bwe yakola ne states ziri endala bwali bubwe nga bugatta bo na muzungu tebwali bo kujja kwegatta ku ggwanga buganda hmm. kubanga sovinty yarred yaliwo eri era nga tutambula kakati bwamala okuzimba layini eri hmm. atandika okuzimba obujja obutongolere okkuba buganda ojire kanga eri deteriorated naye nga ekyasinga okumuluma kwe kuyingira mu kigambo nti protectorate not a territory not a colony bukuumi nabwekiti ali eyandaba omuganda hmm. nakinawuka bannayuganda musese sigadde kkumi nesisatu mukamwaka mmwe mwesimulemu entegeera egamba nti buganda yafunye independensi era independensi yagifuna okutobba munaana hmm. oba okyabulamu byafayo kutegeera protectorate teweebwa ate buyinza kwetwala ate nkwazisa obukuumi mm. ate ogenda kumpa bwetwaze bwakikaki nga nze nakwazika tibuliiwo nabwo kityo buganda mm. terina kyetuyita independence day erina kuzza kwa buyinza obwayazikibwa bungereza ne bukomawo gyeri omuntu akola yandibuuzza kati bakuzaki bakuza oba bajaganya ebyo byebatalina kubitegeera bajaganya kuzza kwa buyinza bwe twawa bungereza mm. naye mu kyo olunaku no lwe lwali badde lusinziirako lwennyini kuwandika kw'ebyafaayo mm. buganda newandika ekiwandiko namutayiika mm. ate ekiwawabira bungereza mu ebyo byakola ensasage mu kuleka buganda mu mannyo g'empisi kubanga bw'otunuulira buganda ebintu byayo ebizize bifa okuva mu nkaaga mu ebiri hmm. kyannaku nnyo olwaliro twali badde buganda ngayo state bweri esinga ne dubaayi state ya buganda wetuli mm. twali badde tetweguya kigambo banna uganda era wetuli tewaliwo nsonga lwaki tutekeddwa beeguya okubeerawo kwaffe nabwekito tetwafuna bwetwaze twaddizibwa bitwali twazise bungereza mu ndagaano y'19ena n'endagaano y'olwenda olwereere era mu kuzza ku ebyo ebyali bikwasiddwa bungereza ze squamouse 1 5 obukakasiddwa mu nnyinga ye15 mu ndagaano y'olwenda olwogera ku bibira entobazi ennyanja emigga n'ensozi obuyinza bwali bubwe okukuuma ebintu ebyo era mu kubuzza mu nkaaga mu ebiri okitoba munaana kyekimizaawo ekigambo the buganda land board okugizimbawo kubanga teyaliwo mabega Nfuna bulungi. Nkufuna. Mwebe bibakwa so muzungu okukuma. Ye administration ya King's African Rifle jatazza mukudda kwa bino bibamwa mu obuyinza mm. amajege twamu kwa satena agawamba na Uganda. Mm. Kubanga nago yali ayina okusayininga nti twalagana mu ndagaano y'olwenda obuyinza bw'okubana amaje mwali bukwasizza <clears throat> omuzungu endagaano eyakolebwa mm. yali ate ekoleddwa buganda naye amaje ago gaali badde gakoma mu buyinza bwa buganda teyagazza lwabujja kiza buganda land board yadda buganda land board iyo yankumukulwenda nkaga mwebiri wetandika olwabi nokuba tujiteekawo tutya mm. nkaga mwena nekakasibwa hmm. kubanga omuzungu we yali azzabiri babuuza kakati betwamukwasa mu bukuumi tebigenda kudda mu bataka ba busolya si ssaabasajja kabaka lwaki tetutandikawo ekitongole kigenda okukuuma ebya buganda ebitaliiko kutundwa ebimiriza ekigambo buganda kwe kutandika ekigambo buganda land board kubanga emagako omuzungu yatusangira mm. ettaka lyaligabanyiziddwa mu bika ate yasangi tunaddikuba mu mpapula naye ngaolwedde obugabane weebuli kakati bwokuba mumwaka gw193 mpaka 136 mm. gwe bayita guzman yeyali amaze okukuba ettaka lyonna ne liva mu kituyita emboozi ne lidda mu data fomu emboozi emboozi ye information ekuumiddwa mu disendance si mpandiike kaakati ne tudda mu biwandiiko mm. abaaliwo abayivu mu budde obwo nga balina okukuuma ebiwandiiko ebyo kyekyapeeza okuteekawo buganda land board nti ebiwandiiko bino byonna byogera ku bugulaane byogera ku mairo y'ettaka byogera ku kasitomale byogera ku lizhold kyetwyita freehold eyo si yaffe mu buganda eyo yabanyazi ba museveni freehold. Yes, freehold. Yali ezise wano lwansonga emu yabakulembeze baffe kwegwanyizaako endaka lyakasigalawo akabaganda abalijja kyovula nti ordinance yobotebwatudise bwa dismantolinga mm. naga nti yenna ayagala okwogera ku kigambo buganda ojja kwogera ku east mengo west mengo ne mubende buganda bwoba ogirabawo weekoma ah, kakati bwamala otutunuulira ekyo mm. naga nti byonna ebadde ebya buganda nekita cronland n'ebisigalidde nafula public land mm. ebadde private mailo mm. ye yamulemesa n'atwala mu private mailo yakenda ke baagamba akabaganda abaliddawo buli mukulembeza jjake kamunyenyezeza amannyo okuva edda ne kwomiini mm. bwe yateeta odinansi yeegamba nti <clears throat> omuntu bw'anaamalanga ku ttaka emyaka kkumi n'ebiri mm. kinaamukakasanku nti ettaka eryo lirye ate libalirye liki si byange gwewuliriza <laughs> kaakati bw'ateekao odinansi eyo mm. yali agendereddemu kuwabaka kwa banne ne bana abagundi abaki babayita eh, batya eh, abakakwa kubanga yajja n'abakakwa n'abana abanubians abali ebbombo hmm. n'abasigadde waliwo eggwanga limu bagabane ku ttaka eryo nabo basobole okusenga mu bwakabaka bwe buganda kubanga lyaleka siggabane naye nga likakasiddwa nti lyabo abalijja kaakati bwe tutunuulira ensonga eyo ordinansi bwejja hmm. ne bagikubamukko ku bituli ne baga nti ah, ordinansi eno teyali wase omuntu bwaneesinza ku ttaka lya mune emyaka kumi nebibagane nti lirye mm. nti ye aho waliwo ekigendere ekiri munda tuyetaga tuddemu tunula etteeka eryo tuliteekeko ennongoosereza bw'onoogaa nti emyaka kumi n'ebiri ogimaze ku ttaka lyange lifuuse liryo bwe mba nagenda kulwana sivowo ne ngimalamu emyaka kumi n'ebiri gwe nkomewo ngaotutte byange bwe mba nali mbugudde eddalu ne ndimalamu emyaka kumi n'ebiri oba okusoba ŋenda okudde engo nga mwegabanyiza bwe bukeera enkya naye mba nga nali nsavinga sentensi ya gavumenti ensibe emyaka makumi ameka ndi mu kukomera nkomewo nga mwegabanyiza nayoga nti yetaga otteekawo exceptions ekitunuulira etteeka lino tulirongoosereze emyaka ekumi n'ebiri egy'obusenze kyo mu mateeka tegigwandira tegiri wase n'essaawa ya leero bakyakumya amateeka ago olw'obunyazi bw'okutunulya buganda mu gikotoggera gwe weesenza bwesenza nti wano onduddewo nnyo weewange buganda egenda okubeera weeri yeesenzawo bwesenza nega tuwambyewo abaffe bunyoro state gyeri yesenza bwesenza katonda yatonda mawanga ago n'ebifo byago nga byago dwaki ebyawo no bemutunuulira mukyamuli kakati bwetuddeyo ku nsonga yaffe mm. bannabuganda tebateekeddwa kutegeera kugamba nti abaayi buganda yafunye obwetwaze okitoba munaana eyo nsobi twaddizibwa buddizibwa buyinza n'ebimu ne bisigalayo bano bye bakyalemedde ba museveni ebyadisimantolingiwobote n'abitwala mu nkaaga mu musanvu nabyo bibakyabalemedde bwefuga bwa kikaaki obwa buganda bwemwogerako kakati tuddeyo ku lunaku luno olw'omwenda okitobba nti uganda efuna obwetwaze gye nkumenyedde wali mu kuzimbawo kwayo eyazimbibwa okuva mu mwaka olwenda olwerere mpaka 1933 neggwayo nga tusembezaayo bunyolo bwe tuwe tuze tutambula buganda uganda sovereignty yaffe <clears throat> mu kusembayo kw'amaanyi endagaano 155 yeteekeddwa okurekolingibwa okutunuulira kiki ekyali kibuze era kiremesa abakulembeza abasigalidde okussa mu nkola nabwo kityo gwandaba okusinza ku online medias uganda njagala otegere bino wammanga nti eggwanga buganda weeriri mu sovereignty yaalyo neggwanga uganda weeri mu sovereignty yaalyo wabula endagaano ezitugatta neetaaga balooya bonna abaliyo abakukunavu abatudde gye muli mubamawa nga batubuulire ndagaano ki ezaatusibaga mu kigambo uganda ze mwassaako emikono bazitusewaawo mpulirawo nalebo bwaba tewaliwo ndagaano yonna mm. ekigambo sovereignty mu buganda kikyaliwo wabula obulagajjavu obutudde mu mmengo bwe bukyalemezza bonna buganda okusigala ngeri mu kigambo uganda olw'okubonaabona kwe tuyiseemu ng'abaganda n'eggwanga buganda olwa expensi yabannayuganda etawansa etawa makulu gye tuli teryakkiriza kenda kali wano nga kaganda abasigalidde kebalekawo akkiriza kakuba kava enkole kaweebwe uganda mundagani olinda munyinge 15 teri akiriza mayira 5 bazungu ze batulako kusako bitebe byabwe ngabola bambuya si ya government takali ya buganda <coughs> kawanda research center si government takali ya buganda botunuli abukalasa agriculture college etuli wano munsonda takali ya buganda botunuli ache tuita college ya eno jibaita wanino ngode wakabaka esokawo ngokutte kulwe kulwe banda walwo university liwo ibajita e, e, e batya mm, mm. mm. erinya tiringenze ko yoligenze wonna wa buganda mm. makere university ekyapa kya buganda university kwenda biri mwebiri bete kwao mulangira gwa sister mm. yaje najigulawo nayenga mandate n'ettaka buganda yali waayo ekuteekawo eh, institution embereberye ejje ebeerewo ku lwabaganda obote byonna ebyo yabiwamba mulago hospital mm. ezimbibwawo ng'ettaka liweereddwayo central government eryo n'ettaka libatuddeko si lya central government ttaka lya buganda kubanga bagiteekawo wali ku lwabalina uganda nga tumaze otuteekawo mumengo 1897 noga nti ku lwa uganda omuzungu ataddewo eddwaliro lino naye ettaka lino linaaba liddizibwayo okuva mu myaka kyenda mu mwenda ttaka lya buganda bwe bazzayo property oba ettaka nannyini ttaka yatwala protekesigadde ku ttaka mwagigulawo bw'otunuulira byonna ebisigadde mu buganda wano bye bikwatiridde bannayuganda bateekwa okuteekawo respekiti ng'oli gye yabagamba ku sir fred crickroford ng'asinzidde okuva e nairobi okujja wano mu meefuga gaffe naga nti abaayi mm. it is a duty bound mm. for the ugandans to thank buganda but not only the ugandans but the entire of east africa mugwanidde okwebaza era kyakkalwe okwebaza buganda nabwakitemu bino ebikolebwa bannayuganda beetaaga kuba nga batunuulira ensonga eyo n'amagezi okuddayo mu ndagaano 155 twakkiriziganyamu biki nti byonna ebikolebwa emmengo ebikolebwa mu central gavumenti biteekwa kuba nga biri equivalent n'ebikolebwa emmengo mu hairaka ez'emirundi emeka esooka ye executive nga bakolinga mu ndagaano y'olwenda nye spelinga federal system ne bagana nti executive ya Museveni okusegenderwa omulaba bwabeera expenses zonna zaakolebwa ziwebwenga ssaabasajja kabaka ezamaama oba gwe bayita jjana nti Museveni hmm. ziwebwenga n'abagereka byonna bye bali ne batugamba nti ye paalamenti yonna nga bw'ogira kubanga eya buganda lyesoma lm the mengo lukiiko ate bano bo babateekako ki oba mp kubanga bavuga private cars Mm. Baba wimu kumbe gwa nsimbi ni begwa chibakula chi. E sente ziwe baba meba parliament ya batula mchiko wabu Uganda. Mm. Zezimu eziteke doko wa meba parliament. Atula mchiko wabu mengo. Privilege hizo nina zaafuna nono zimuwebu. Nda gani wakumu nda? Atano muetano. Negama antikoti ezitwa lao jituita judiciary. Zonezi ni mugwanga Uganda. In the same manner, mm. koti za chise kwa mbaka baka buganda. Privilege zezidi yeri ziwebeno mbaka baka buganda. Mm. lukumrenda atano mwetano mm. mbuza abayiva abatuddeyo nga musomi atira mbannamateeka mm. abaffe bannabibiina abaliyo mm. abajegera n'ensonga ezitagasa ggwanga babakwata mumivuyo nemubeera eyo nemukola politics ow'ekyana ekito mm. ate nemuva nemuyingira palamenti nemusigala nga ate mukyali miguya ekituna obutunuzi nabwekyo kyenjagala okukutegeeza hmm. mwejjeemu obujaga n'obwana obuto mwe bwe mweyisaamu mutandike okukozesa kw'okutegera kw'ebiwandiiko mutandike okuvunula ebiwandiiko ebyo entalo gye zigenda okwita esobola okuyamba eggwanga uganda so simaanyi gakifuba bampaludde bankubyemu awo empi taano mm. mm. nempooma no mm. ebyo si byebikola magezi bayibuli geega nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna n'ebyebagalibwako byaffe nabwoshiti abali mu ggwanga ba uganda balina paalamenti n'abasigadde tuli minisita banakinawuka ne his excellent president kennyini biwandiiko bye mutandise okunyoleza okwagala osibaga eggwanga gye liri ate abeefudde abayivu nga bayingira paalamenti n'okuba nti baweddwa obwa minisita nabo ne bamutwalirawo nga bafuuse bajega abalinga abataasomerako ddala weewuunye buganda okuva mu mwaka olukumi mwebibiri mpaka lukumi lwana kyenda mwena tewaaliwo amanyi kuwandiika yadde okusoma ekiwandiiko Mm. Onfuna bulungi. Owekitibwa kagaya lyo bwakati ko 189 nava ko makoko 1227. Je miaka 37 je malako yalita manyi kuandika. Na ye basi bagebyabwe naga nti nategeera olimi lwange ebintu ninabikwata mu twendagano yo nanga ajirina. Omuzungu buya menya namuga nti akatundo namba mukaga kayogera kirala. Obinza tobulina. Na yata abafusa abahivu mm. bayigabu hivu bwakubba. Bwa teriyo kya kuma gwanga lyabwe abafani aligendo kuloza ku gwanga n'abantu abali tuddemu abatali mwe baddugavu bannaffe nabwekityo tutekeddwa kuddamu kwekuba mu kifo okugamba tutekeddwa kutambula tutya kakati bwonyumya ekigambo 1962 twafuna obwetwaze mm. obwetwaze obwo bwa bannayuganda statesi ziri endala ekkumi n'ebbiri ekkumi n'essatu eya uganda mm. tetunoonya bwetwaze twali twetwala olwedde twayazika bwazi si buyinza bwe bazza tetulina bwetwaze bwe tulina kujaganyiza tebuliyo kyabasinga tebakimanyi ate ah, buliwo esprimacy ya buganda wabula banna uganda mm. baddembo kenya ne bajaganya nti ah, our independence ateera mu bujega dwaki <laughs> nkugamba ekyo nti omulembe omuzungu we gwabeerawo emyaka enkaaga mu munaana okuva mu mwaka gulukumi olunaana mu ekyenda mu ena mm. mpaka 1962 gyemyaka nkaaga mu munaana waali yadde yaddeko olw'ekitiibwa omungeza kye yali awo omuddugavu olw'ensonga ya protectorate nimu bye twakkaanya nabyo naye ate bannaffe bwe bazze ne batuula mu bitebe bino hmm. ebyobufuzi ate ne bafuuka enkwenge ate babadde babi eri baddugavu bannabo okusinga bwetwakolagana n'omuzungu buli ajja asoosa mawanga asoosa madiini asoosa mikwano which is bad and not anywhere reasonable ekiteekeddwa okukolebwa kyekiriwa omubyobufuzi gwe tuyinza okulindako oli yatugamba nti nze kkubo nze bulamu nze mazima mm. omukulembeze ogwe tukyalindirira anaabaamu amazima n'atunuulira nti ddala ettaka lyo mulitwala naye si lyammwe liddizibwe bannanyini baalyo lwaki ettaka mu bwakabaka bwe buganda yonna gye liri ku mailolandi liwozesebwa ntigenda mu myaka kumi n'ebiri ku abiri ebyaggwa mu abiri mu omunaana ennongoosereza ow'ekibanja n'owettaka banaabeera batya ababiri in hamone lwaki tuwoza ettaka nelitwala emyaka abiri omukulembeze oyo ddala waliwo gwe tulina alina ku mazima bayibuli kyegamba nti nze kkubo nze bulamu nze mazima hmm. abaffe omukulembeze gwe twetaaga agenda otutukubira amakubo mwago twogera ku kye tuyita development abantu natabakumira mu mbeera mbi n'okubalaga ekituufu nti ddala tuwembwe mu katonda ge makubo ge tunoonya naga nti nze bulamu awatabadde essuubi n'ateekawo essuubi hmm. ge makulu agali mu bigambo ebyo naye bannaffe betulina hmm. bamusibira mu bwa nnyo otuna his excellency president nga kikolimo kyennyini ekyatuula watukuvu kyenyinyalwa kyennyini ebigambo bya bayibuli nti kyenyinyalwa wekituula watukuvu ensi eritabanguka kyenyinyalwa kyennyini ekyatuula watukuvu ataddewo entalo z'amawanga tetukwatagana hmm. ez'amadiini basambe basinza okukotogerwa mu kisanja kye kyemyaka 345 olwaliro bw'otunuulira abamawanga abasigalidde eggwanga limu ku expensi y'amawanga agasigadde lyabanalwanda lwaki mmwe mwekuza era ne mulaga nti entegere esinga mummwe ne muteebaza myaka gye twabeerawo nga tubakozesa kagiti nga mwajja lwenda mugumu buganda nebasembeza mwagala ki ekikyababulamu okutegeera tuzimbe mukwano ngaoli baga nti okuva lwyajja enjegeza manga zakutukawo mm. terimu efeso terimu ebbana terimu soole yadde omugalaati yatulya ekintu kitya ensobi zammwe zetukuba so si ggwanga bunalwanda nti tetuwalana wabula bwe mukyusa ntambulira awamu ekyo kyetwetaaga buganda eva etambula nakituufu tunoonya bumu so si kusosolegana ne bukeere nkyate nga ogamba nti buganda eh, tiyene bulinza bwe yasinzawo ne buluuli eh, okujja kwa nrm mm. kwajja okutereza eh, amawanga gano buli ggwanga lisobole okwefuga mm. obuyinza bwo nkikuddiramu his ex the president obeeremu embeera y'ensa n'amagezi tebusukka 1962 mu byonna byosalawo mm. etteeka terikola retrospective kudda mu ndagaano ya lwenda ebyo byasibagibwa morisons report yabiggalira bwe baayita bonna abaliwo ne bagaa nti abeetaaga okukutuka ku buganda baddeyo buyaga ne bugangaize yasembera bokka ne bakutukako byonna ebyasibagibwa nti jurisdiction ya bwakabaka bwe buganda mm. teri mukulembeze asukka 1962 alina buyinza butunula mu ndagaano z'emabega ebyo byasibagibwa byaggwa buli lwogikwatako bwoti nonyegekereza weke ne buganda ogiwaliwe nti ataffe twekutulako oba otutte baluuli ne buganda evudde ku kigambo uganda eryo kkubo gwoli tutemera lwaki mujjamu ebyo byekyana ekito eggwanga maka kusoma 135 litunulanga bwolaba ebiyigo ebyo tonna bitunulako tunulamu kwagala kuzaayo mawanga malala byebyakuleeta twanoonya bumu n'okuzimba ekigambo uganda naye bwe twafuna obwetwaze twati tunaba kwetegekamu yadde akati ddi bwe kati mm. okukwasibwa ekigambo nti independence mu ekyo ekibuyungu amuzungu kyeyaleka azimbyewo ekyabamawanga agasigalidde kubanga buganda yali erina byegobeera ne principles ezatukako tteeka mu kyetuyita protectorate omuzungu akuume ebyaffe bitambule ekitali ku bannayuganda titwalina directive gyetutunuddeko bwetkyovuba nti buli muguyi ogujja mubakulembeze beggwanga buli omu aleeta bibye tewali we tugoberera kakati ebyo mm. abaffe abali eyo mwenna bannabyabufuzi abali musooke mutunulire principleses nga tonnaga nti ndi wa jema tonnayogera ku kigambo ndi wa dp mm. nze kamwa koogera ndi wenaremu mbunze ndi wegindi sokolooze ku byonna byokola eprincipe zisooka lyeggwanga eritugattira awamu n'abantu abalituddemu ze principleses olyoko zimbire ku ebina byobufuzo byoyagala abaffe tukwata makubo ki agasobola okujja eggwanga ku lwaffe nanga tuli kimu naye nga buli ggwanga lyefuga ku lwalyo eyo nalibadde mpulyanga kye tuyita independence naye gye tulina wano mm. tukyalinamu ebirowoozo ebyabakanywamugule batamiivu kyentegeeza oyo taba na kkubo gwebera byomutamivu alina direction azunga adde mabega bwati bwadda mu maaso adde no musaidi neeri nobuuza nti wa watuufu wakwata wewa lyeggwanga bwe tuli eri abakanywa mugulu abatufuga olwaleero hmm. mukyo tukyetaaga okulongoosa okw'amaanyi n'okusobola okugamba ekigambo nti twafuna obwetwaze hmm. obwetwaze butwala birowoozo namagezi getusobola okunifayingira awamu okuzimba eggwanga uganda awatali busosoze na buwalanye bannaffe abazze berowoleza mu dynasties kuzizimbawo nga buganda bwe yazimba ebika byayo n'amawanga agegatta ku buganda nga galina ennimi zaago nga buluuli mu lwenda lwerere yali yemaze okutuuka wano kooki yajja mu lwaka guno 1895 niyegatta ku buganda direct kyobula nti entebe y'owekooki etuula mu mmengo ku lubiri era kusaidya kkono eya ssaabasajja kabaka yegatta wano hole tetunenga na mundagaano ya lwenda yo nejja bw'otunuulira ab'ebuvuma ab'okubizinga eri 1833 begatta ku buganda balina ennimi zaabwe mm. bw'otunuulira waneeno eggwanga lya byaki lya buddu erya pookino kubanga yali kabaka jjudde pookino ngera bogana olupooki olwabwe olwabuddu olunabuddu kyovula nti bo basigalayo mm. ennyaanya baziyita nniina mm. taata taata ta, ta. ebyo balina olulimi olwabwe omukago gwe batta ne kabaka katerega gwe gwagambisa nti buddu tukuwadde n'ekitiibwa ekyokukuuma empisa nasawo nategeeza bali tuyige olulimi luli tuve mu lulimi olwomukwano gwe tukkasa ne kabaka katerega 1 amawanga gazize gatwegattako mu buganda ekigifuula nation eyeetongoleredde okufuuka kabaka kwaffe okuba nti ayitibwa empula si his majesty museveni agaa when you got the paris of mutebihia abayite ba highness highness mm. yegwe highness maybe <laughs> oba highness wowe wa mugobo biyite ebyo naye owo wano hmm. mm. baamuko ku magezi n'ekitiibwa kyowa banno balyoke bakuwa ekitiibwa baibuli kyega nti olina anaasaba nga ekitiibwa asooka nga kuwesibwa kiweewa kitiibwa anaasaba nga obugumiikiriza asooke kussaawo obugumiikiriza mm. anaasaba nga ekyamagezi abeemu amagezi ebigambo si byange byabali biwandiika ate mwe twewumba mu katonda naye ate mubeera opposite n'ekigambo katonda kale mu kyo hmm. bwe tuba nga tubali tubuziddwa ku nsonga egamba nti waliwo okwefuga hmm, okufuga okwaffe kwe twafuna hmm. kwa kujjawo kala enzungu neuteekawo kala enzirugavu naye ate mu actual sense bwe tuba tupimaapimamu okwefuga okwo kukyabulamu kubanga era naffe bakituwa tukyabulamu ogamba nti ebbungu litulizimbye emyaka asatu mu esatu mm. tewaaliwo kusomesebwa na kuzimbibwa kubanga bonna obuwanga bwobulala gye bwali bwetololedde bwali bukkiriza mu nkola ya bwakabaka tutegeera bwakabaka tetutegeera byeta republicanism mm. tutegeera kitukulasava mu buwangwa bwo tutegeera bika mm. kakati bagenda tutusiibwa mukirimbu ate muzize mutekewo ebibiina ate abazungu etuva mugenda okudda bawa mputa njereere esalinamu yadde ettondo ly'obwongo bannabyafuzi abali omu budde obwo bo baloze bagenda okusomeraga nti twagenze bungereza twagenze mu gundi eri mu china twagenze mu india ne bajja nebikongwesi bajja bazunga nabyo ebyekyani ekito ebitalina muzimbo gumala nti bazze kufuga eggwanga uganda hmm. apaana nabagaliza emirembe gya katonda emirungi kukyo okujjako nga mm. online media mm. chief achaina kyabuuza okusinziza ku ebyo bizze bitambula mm. naye mu kyo nti naabagaliza emembe gya katonda okusinziza ku ekyo ekikwatagana ku kyo bw'oba olina kyobuuza mm. oli waddembemu ebyo tutambudde nabyo nze ah, kyenjagala ah, mm. ah, kwekwagaliza bannayuganda eh, <laughs> okusinziira ku byenjizemu olwolwaleero sisubira nti yinza nobaga nti obagaliza ameefuga amalungi tegaliyo eh. mm, mm. ebyo byoya byanswa gwe ne bukeera enkya nonga nti emyaka makumi ataano hmm. mu omwenda gye tutuuseemu hmm. eggwanga uganda likyakozesa pit latrin nti agoma efuga emyaka makumi ataano hmm. amasanyalaze gavaako nga galinanga abinyira naye ngatugawa ensi ebbiri rwanda ne kenya go tegavaako mwewamu mwe gavaako muli mumefuga nebukere nkya nga mukyali mu ntegeera hmm. eyabakulembeza abatta ebimera natta emwanyi ekonomi y'abantu directly ngaakitegeera naga nti abaganda abo balina obusobozi bw'amaanyi hmm. abo banabana esente tubajja kusoba kufugika babajasoba okwesapootinga bokka bokka abalwanyise gavumenti notta ebimera byabwe ngaemwanyi notta kupamba hmm. notta taaba buli inkamu yonna omuganda mwajja akasente yasenguka ebitoke byasembayo negenda mbalala mbala ah, ye buganda si ye buganda hmm. lwaki biri eri nga tebiwasanga nabo abyabo emyaka gye gyobukulembeze tebiriiyo tuli mefuga mwetuli bukeera enkya nga hmm. omubbi abba omuntu hmm. ku ttaka lye n'amusengulawo nga magye gennyini ge gali mu sapooti y'ekyo agajja nga gaze kulongoosa ng'omuntu anyagibwako ebibye naga nti a ah, itumbitune ah, byabi kubanga ki mm. amawanga ge gatukulembedde nti tuli mu mefuga lwaki sikomaawo oba oliawo ebisinga bijja mwaba bali kulembeza balisobola okujja n'amagezi nag'ensibo basobole okutaasa eggwanga uganda mm. naye teririiwo njagala onsibuli abali kuonnai medias uganda mm. waliwo n'abansabye enamba yo ne bagamba owaati tubako uh, waliwo omukulu oba ali germany alina oba akatabo kawandiika nagamba wombuulizaako ku honorable uh, waaba asobola okutubawulirako ku namba yesimu oba eya whatsapp uh, tubaako bye twagala okumubuuza nagamba waayi nja kutindiga olugendo ate ŋŋende gye namusisinkagana hmm. enamba yesimu kiekikulu hmm. being accessible kyekikulu ekituufu bwewanfuna bwewa obategeeza mm. nawe bajja okunfuna naye okusoma enamba yesimu kuno mm. e. Eh, lumu nagezako nenekema nafuna lubabu mm. tofuna tulo eh. bogera mm. kiwanvu mm. e. e. tebiwansa ah. Ah. omulungi atulaba konai medias uganda Ah, ndozo olunaku olwaleero ndoza mutegedde independence kyeki ah, waneno ah, wetuli kyenjizemu mu episode y'omulundi guno honale bwagambye nti nno bino byetuliko simanya byokugenda ekololo simanya netukubakuba e, ebiriroliro yabiganye ate era nange nekitunulira nendaba nga ddala uganda tulinga abateefuga kubanga enguudo okuvuga okutoka obolaga omale sawa namba nenga kyetagisa ki engudo sinkole abogenda malwaliro amalwaliro mabi nnyo mavundu dala tetunefuga ngera honalebo ajakana nadulibwa agambi ate sigenda kusukawo naye nga osobola uh, okunoonya ku honalebo jakana naduli uh, ku chano yemanyiddwa nga 56 chano 56 eh, Uh, ku YouTube kweli mwabagala byobuwangwa uh, mwabagala simanya uh, enono omuga Buganda enkadde mm-hmm. bibagambire ddala Online media is Uganda, mm. channel 56. Mm. Boboji take mu YouTube one di Kachigambo channel, mm. nech fi, f, figure, mm. fifite, mm. at a word is six. Mm. Bushi bushi di. Neye, bikata no mukaga bikata no mukaga mm. between buganda machazi bawandike bikata no bibiri mm. lack of information tekibatawanya lack of information erojja tegerwa ache bikabi yata no mukaga mm. naba takabo busolya byabyo erojja battegera nga jebali jebali bine bina bino bibata bibata bibata yogerako mm. ebikabi ayingeragana mbikabi yabwe olwemisose jaliwo n'entambula ya buganda ezerongosebwa mm. eyaliwo ng'ekika ekimu bwe kizza omusango kyonna kumpi baagala kukisaanyaawo ebyo nabyo byaliyo ebika bingi okuva ku ssekabaka bemba mu ssota ebyayingira mu bika ebirala obubufuze bwo bwali obubi mm. kaakati ebika ebyo bizze bikana mu buufu bwabyo era ne bijja birabika ng'olaba ekika kimu kimu ebika bya mirundi emeka ng'ekyenkima ekyaki ekyengabi ekya kirimu emiteeko esatu mm. bwetulina ekika kya kyente ekitwalibwa katongole kirimu emiteeko mukaaga lwaki yogerako ebiri oba esatu mm. bwetunuulira ebika nga uh, eh, kika kyabempologoma no sikyabampologoma mm. biri ebika ndowooza bina ebirina ebyenjawulo nga birina ebika ebyokuva nebataka babujebalira ne buganda ebimanyi n'obutulo bwabwe obwagabanyizibwa obwettaka weebuli mm. bwogera ka ataano mu bibiri mm. awo ba muto buto wabyafaayo ah. kale kyano 56 mm. tejja kuba mu byabufuzi byonna okugjako okutegeera eggwanga buganda mm. ne states ziri ekkumi nesatu zonna tujja zisomesako omuntu yeemanye mu ggwanga uganda lyeririwa nga soogedde buganda yokka ngaoliani gaga nti jakana bwe yakwata buganda yeyefuula nti yamalayo nedda gwaba akyabulamu gwaba akyabulamu naye bwe nditandika ewamu olimanya nti aa ah, saategera buganda yokka mm. nakino bwe kifaanagana ngaoli bwe lowooza nti bwe battakaggwa abaganda bategevu baweddeyo bwe baleeta eyamuddirira baga nti aa ah, abaganda bonna beebamu mm. kale mu kyo nti anthropoloji bwe nali mumejjalingamu nasoma obuwangwa kikumi kkumi na bubiri mu mutwe bwe bukola uganda But... kyovuola nti nasobola mm. okwawula nti museveni munnalwanda 911 sabangako na jurisdiction emugatta wano wabula beerambise mu tteeka erya lukumiddamuabirimuomukaaga eryateeka mukawairo ka constitution nti abo abaatuuka no mumwaka lukumiddamuabirimuomukaaga mm. nga baliwo constitution yeno etandikibwawo bana balibwanga okuba mu ggwanga lino by bath not originality not by native by bath bamuseveni bali wano by bath ate nga ekibagattawo buganda kuba nti eri hospitality yaayo hospitaly bo yaayo yamaanyi kubasembeza mwewale okuba abagwagowavu obutatunula na kwebaza bubudamu obwo ate musembeyo nga mmwe babi abayudaaya bwakomerera kristo tekyagaana njiri kubuna si bwe guli bwe muba mweganye buganda kigenda giremesa kutambula it is impossible wabula you will phase out abasigadde abategeera bajje katonda bankuumire ate sigenda kusukkawo uh, nabadde uh, nabadde twade twasibudde ah, naye nabadde nokuddayo ko ah, ah, nzijukize ku YouTube channel eyo bambi mugende eyo mu subscribing mu liking mu eh, sharing ate family family geje kubanga agenda teka episodes ezo enga ine nsonga lwaki aziteka yo kubanga ye anze kina muyigiddeko era era nabantu bagambe nti alinga musomesa alivika yasomesa ko ku history tujja kumuleta atenga tumubuza huzi jakana na dulimo eyo episode atubulire oba oba yasomesa ku history mwenna abali ku ken media uganda fresh media uganda press media uganda light media uganda n'abalala bwenna mwenna mbaagaliza olunaku luno olulungi olwa sijja gamba meefuga e, ku episode eno e, gyetufunye sijja gamba meefuga mubeere bulungi mweraba Thank you. kati nze jakana sulemani nadduli atera mutabani w'olutabaalo nga nsinzira luweero bulemeezi ng'essaza lya ssaabasajja kabaka egundiivu eryabalya nnaka njagadde kutegeeza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channelsi zonna eziteekeddwa okubaako omuntu waakalira n'assaayo ebirowoozo bye ebitali mukkakibwa yeddokere enky okugamba nti tuzze kuwanyisiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba nakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitulagana ku ggwanga political social economic ne religious ku lw'ensonga nti eggwanga tulibomba mu katonda tuyinza kukirekayo naye abaffe ate okwebomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obula 111112 obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuwuliriza omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinziira ku online medias uganda